volem dir que ja fa mesos que, en ocasió del darrer Consell de Seguretat Urbana, la FA va demanar la dimissió del director de la policia, el senyor Manel Prat, per la seva gestió del cas d'Ester Quintana. Eh, ara eh, aquesta dimissió sembla inevitable i imminent, però ha calgut que un ciutadà mori. Eh, volem dir eh, això des de la FAP, que també mm, portem temps des de la FAP eh, alertant sobre la situació de la comissaria del nou, del nou de la Rambla. L'estiu passat, el periodista i amic de Carré, Bertrand Carzorla, va ser apallissat. I aquell, eh, això és, és un, un, un problema que ens ha afectat bastant la FAP. Volem també saludar la valentia i la solidaritat de, de les veïnes i dels veïns. Sense els eh, eh, seus testimonis no hagués pogut avançar la veritat sobre la, la mort de Joan Andrés Benítez. El comportament de la cúpula d'interior és intolerable per nosaltres. Neguem, neguen els fets, encobreixen els comandaments policials no mostrem, sobretot el que ens preocupa, la menor empatia, sensibilitat, respecte, humanitat cap a les víctimes dels abusos i violències. Parlem d'Ester, parlem de Joan Andrés. El que passa ara és que no ens preocupa molt, és que se mira la ciutadania com un enemic potencial, amb lògica militarista criminalizadora i ens inquieta en temps justement, de crisi et d'agitació social. Donem donc support a la lutte per la justice, parce que c'est la manière concrète de fer avançar les canvis nécessaires. Ara donaré la, la paraula als col·lectius que estan eh, lluitant justament per aquests objectius. Eugénie eh, Rodriguez Rodríguez, que portaveu de la FAC, Joaquim Roqueta, president de Gais Positius, Laister Quintana, Xavi Artigas, que és eh, representant de Rere Guàrdia en Moviment, i Ignaci Garcia per l'Assemblea del Raval. Llavors, eh, es posaran aquí